Untuk jaga kau puati baru sekarang kau pergi Kasih tinggal saya sendiri aduh parah Saya tersuka kau cara biar sudah